के नया वीडियो में कैसे हो सब लोग आई होप अच्छे हो आज आ गए black T shirt black T shirt आने पे हम लोग कह रहे ब्लैक टी शर्ट को निकल ले कैसे जल्दी निकले इसलिए टिप्स एंड ट्रिक्स देखिए सब गान स्किन को पहले आन क्यों आने क्यों कर लेना है देखो मैं मैं जो इस तरह कह रहा हूँ इस तरह देखो हर गान स्किन कोई भी नहीं चाहिए पिस्तौल भी नहीं छूना चाहिए पिस्तौल पेन ग्रेनेड हो गया फिर कलेक्शन में जितना emote animation vehicle backpack sky bag loot box का सब ए टू जेड सब आने को कर दो फिर आते हैं देखो बैनर टेना सब फिर आते हैं पेट पेट को भी आने को कर दो कैरेक्टर में लेना है इसको बोलते हैं हयातो हयातो के लेने के बाद ये लेने देना गोल्ड रॉयल के पहले वाला बंदे अब स्पिन करते देखो निकलने का ट्रिप्स एंड ट्रिक्स मैं जिस जैसे बोल रहा हूँ वैसे जीत निकल जाए तो सब्सक्राइब करना देखो पहले ट्वेंटी डायमंड का स्पिन करना फिर ट्वेंटी का नहीं निकलेगा फिर टू हंड्रेड का एकदम नहीं निकलेगा फिर ट्वेंटी का बाद टू हंड्रेड का करो नहीं निकला अभी फिर देखो क्या रे दे दे भाई नहीं निकला फिर ट्वेंटी का करो अब ट्वेंटी का नहीं निकला ना अभी टू हंड्रेड का करो देखो इसको बोलते हैं ट्रिप्स एंड ट्रिक्स लगाओ टिप्स एंड ट्रिक्स फिर 200 का करो फिर 200 का देखा निकल गया मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे करो निकल जाएगा देखा निकल जाएगा अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ